Спокойной ночи, мой сладкий. Надеюсь увидеть тебя хотя бы во сне. Я очень тебя люблю. Хочу быть с тобой и во сне, и наяву.